HM Records Камера мотор Ранги фильми хинди Ама чи повтор Чашмой то осмон мешава вахта ки ты маханди Ты баскетти ма Джордан Бади пуф Талпай ма да Морган Марамая му парода Душам гарм агар чи хинаке погода Мо медроем қариб бар Био беше қариб тар Тар узи қариб бади Борон бори замин тар Осмон дора хама дард Моем шал дорем пари yeah. лайфато кайф ту ки наган ки ҳайф пускай баган кайф неки лайфато кайф баги лайфато кайф ку баги баги лайфато кайф ку баги баги лайфато кайф ку баги неки кайфа лайф наки шаҳр пашиди местем дасти мада дастат мо ки ҷои рафтистем дай шаҳри беудам мона мешемонда қине тоқа мондам бите мо медроим да Dance, making it dance. Oh, yo, here on chance. Momedro in the trance. Momedro in the trance. Momedro in the trance. Momedro in the trance. Momedro in the trance. Cannabis, cannabis, cannabis. Monande ti de cannabis, cannabis, cannabis, cannabis. La boy mana no fasca shitera cada gris. Cannabis, cannabis, cannabis. монанди туда канабис канабис канабис канабис ҳаёти ҳардамон рис канабис канабис канабис монанди туда канабис канабис канабис канабис да ҷангалат ма турист канабис канабис канабис ангора кискис cannabis, cannabis, cannabis. One loves in peace. Cannabis, cannabis, cannabis. Some peace. биё бирем диққати маӣ меша ҳама сад ма тоҷикм ранги хидат сомонира нивасаш зидди душмани милатмо мерема макаса бародари тоҷикм бидани ты намераса мара даста ага ки боши қадима и қуввати хуни бойту бӯдай қадима ҳама ҳаст да гирди даст дар хони ма як ҷо яқинира гузашта мошидемоила ё дарёт ҳаст нақлои кадаги отам ки да вақти ҷанг мӯр чанд қадар одам чанд қадар модара дилоша дарондам парондам даъво ҳичӣ набуд бародар ки тумура миёвӣ ай ҳама давлат ту тоҷикӣ агар неҷунби деста калат ҳамватани май фарт нест ки ҷодай маҳаллат ту тоҷикӣ агар небояд бошида мақанат ё дорем сино рудакӣ дорем сомонӣ шерозӣ фирдавсӣ румӣ хахта медонӣ метонӣ хӯрка пеш нахо қафомонӣ ту дахитоям бошӣ ки ҳисоб кида қатор монӣ байрақа барду чақа парту бигунда бартум ма бародартум калон бошӣ додартум дардам файродки душманота дардам бачаймо дардам касалбоши давои дардам фардо оботар мешавад тани ма агар ма зинда набошу мебини ай тани ма касӣ сар мекунемеша яъни ма да тоҷикҳои ҳама ҷаҳонами сухани ма худованд сери пырӣ боша ҳама вақт дига набинам миллати ма ягон рӯзои сахт бисол пеша қатъи ҳозир бикунем муқоиса худо хоҳа бисол пас мешава я ҳодиса тоҷики ту мора миёвӣ ай ҳама давлат ту тоҷики агар неҷунбидестай калат ҳамватани май фарқ нест ки ҷода маҳаллат ту тоҷики агар небояд бошида мақанат мо тоҷики ту мора миёвӣ ай ҳама давлат ту тоҷики агар Ne ջումբի դեսակալատ համբատանի մայ ֆարտ Նես կիջո դե մահալատ Տո ջիկի ագանե բոյա դոշի դամականատ Բոշի համատանու բոշի բոշի համատանու Boşu yan vatanım, boşu boşu yan vatanım Boşu yan vatanım, boşu boşu yan vatanım Boşu boşu yan vatanım, boşu boşu yan vatanım